这智力，还 <laughs> 找球呢？ <laughs> 球呢？嗯，有人。 谁？谁呀？是不是有人？嗯？有人。咦？ 有人。有人。嗯。 비율 응? 응? 예? 어? 이거를 어? 어? 응? 응? 응? 응? 嗯，嗯，嗯嗯嗯你弄下去了，我等死。嗯。 嗯。